कौन है got you, homie. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो चलो भाई Uh-oh! Yahoo! oh! The fuck? Help! Help! पूरा गेम समझ गया हम कौनो फिरकी ले रहा है आ गई आ गई माल आ गया आ गया आ गया moments later. seconds later. Oh my god! No! Oh my god! badly. Two hours later. No! Uh, what the fuck? मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है All right. देखो अब मैं क्या करता हूँ बेटे बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी I don't care. भाई लोग टेंशन लेने का नहीं देने का Fuck you! Shut the fuck up. Shut the fuck up. Bring him from the yard.